que lo que? que lo que? que lo que? de los verdaderos toma manigue. Dímelo los Tarragona. Yeah, Que estamos en Caguá. tu yeah. Viven cociendo lo que tengo en la cocina. No hay vitamina C, pero eso le fascina. Casi no bebo ron, no corro con gasolina. Son 50 para el comando de lo que quede en la esquina y no le paría nada. Si eso suena en la bocina, que se jode el como lo hace la vecina. A mí me encanta, me fascina como Dios me hizo mi vida. Andando en callejones, carretera, calle esquina. Tengo la lucha como un vago, papanata, como el perro con la perra y el gato con la gata. De terra verde para terraza montando lo que te mata, fumando, bebiendo loco, tú sabes que eso te encanta. Nueva nota, mi fragancia, mi propio cultivo en casa, un arrebate diferente. habichuela y maíz. Cuando tengas sed que te den de tu pipí, vaya y por ahí, demasiado grande para ti son. como lo tengo escaneado. Aunque tú estés de estudio, mi hermanito, y estés graduado. No es lo mismo ser un pollo que ser un pescado. No es lo mismo que te encuentren que se secuestrado. No es lo mismo tirarme de lejos que yo esté a tu lado. Por toda la vida vivirán mortificados por la sabiduría que el verbo me ha dado. Quieren de la moña, pero sin nada haber aportado. Ahora me ven bien, lo saben todo lo que he pasado. Sigan con su careta, Way.